esa es su nueva vida aquí en Minio. Es una, una vida normal como en Minecraft. Hijo, te recomiendo que recorras toda esta aldea. Oh, una versión Minecraft, pero en minijuegos. Ah, como que este mapa me recuerda a Este mapa lo he visto antes. ¿Dónde lo he visto. Ah, es parecido a uno donde... Señor Gato y Flores. Señor Gato se quiso hacer muy fuerte y se enfrentó al, dragón que decía que, que aguantó, pero se aguantó tres minutos. Oh, este es un gran mapa. que los animales se pueden montar, si se pueden montar. caballito. Ok, caballero. Oh, Ué. Ué. Ha ha ha ha! Run, run. Destroy

Oof. Now you

Odio a los tramposos.